सो अराउंड सेवेंटी परसेंट जो हमारी वोकेबलरी होती है बुक्स में जैसे कि मैरी गोल्ड अगर हमारी गवर्नमेंट बुक है उसमें जो वोकेबलरी है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है कुछ 300 वर्ड्स में वही 300 वर्ड्स अगर बच्चों को अच्छे से बोलना आ जाए तो उनके लिए रीडिंग करना बहुत आसान हो जाता है इसीलिए हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं इन वर्ड्स पर जिनका नाम हो जिन्हें हम कहते हैं साइट वर्ड्स ये साइट वर्ड्स अगर बच्चे रोज़ रोज़ पढ़ें और याद करें चाहे कैसे भी स्पेलिंग्स के थ्रू साउंड के थ्रू बार बार देखते ही जो वर्ड्स आ जाए अगर नहीं आते तो उनकी रीडिंग की स्पीड बढ़ जाती है और फिर इन लोगों को ये नहीं देखना पड़ता वो क्या पढ़ रहे हैं फिर वो समझना सीखने लगते हैं इसलिए साइट वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं